baie welkom by die geleentheid. Kan jy glo dit is die einde van ons kort reeks oor die bergrede wat ek voetspore van Jesus noem? Ons het die eerste keer gepraat oor die eenvoud van kerkwees, oor die sout en die ligbeeld. Tweede keer het ons gepraat oor reinheid, skoonheid wat van binnekant af kom. Vandag praat ons oor die voetspoor van genoegheid. En wat ek wil sê is waar jou skat is, daar is jou hart. Want dit is wat Jesus vir ons sê. Kom ons bid gou-gou saam. Here, dankie dat ons die bergrede het, u riglyne het, u lewende woord het wat vir ons die koers aandui. Dankie dat u voetspore so duidelik is dat ons presies kan weet wat u wil is. Dankie vir u gees se werking in ons wat elkeen van ons sensitief maak om u wil te kan uitleef in die moeilike omstandighede van ons lewenswêreld. Help ons Here om in u spore te bly en altyd gehoorsaam aan u gees te bly. Werk in ons hart, werk in ons verstand, rig ons wil, Here op u wil in Jesus se naam. Amen. Ek lees by hierdie geleentheid twee dele. In Matteus 6 vers 19 sê Jesus die volgende: Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan die groot gevolgtrekking waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, jou skat, die huis van jou hart. En dan wil ek ook van vers 31 af saam lees waar Jesus die volgende sê: Moet julle dus nie bekommer en vra nie wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee. Beëiwer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie want môre bring genoeg bekommernis van sy eie. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Julle in ons omstandighede nou na die pandemie waar die meeste van ons verlies van een of ander aard beleef het, is dit so moeilik om in hierdie voetspoor van Jesus te trap die voetspoor van tevrede wees met genoeg. As Jesus begin om hierdie beginsel vir ons te verduidelik, dan maak hy onderskeid tussen die hemelse skatte en aardse skatte. Aardse skatte, net soos ons eie liggame, is verganklik. Daarom praat Jesus van mot en roes en diefstal wat aardse skatte vernietig. Ja, en ek en jy weet soos wat die boere waar ek groot geword het gesê het, jy kan die vrugmilies inry, jy kan die papier hê, maar voordat die bank nie jou geld vir jou gee nie, is jy nie seker daarvan nie. Die onsekerheid van aardse skatte dryf baie van ons. En die groter ding is dat ons sal besef ons leef in 'n verganklike omgewing. Ons self is broos en verganklik. Daarom mif ou kos. Daarom groei lande wat nie meer bewerk word nie toe van die onkruid en raak dit amper half onbruikbaar. Daarom kom vreed inflasie baie van ons beleggings se voordeel weg. Alles van ons word aangeval deur verganklikheid. Ja, ons kan dit ook die wet van entropie noem. En daarom is die natuurlike ingesteldheid van ons mense om bymekaar te maak, om skatte bymekaar te maak, om eintlik waarborge te soek teen hierdie verganklikheid wat ons so aanvoel want ons liggame word ook oud en ons verloor baie van ons vermoëns in die tweede helfte van ons lewe en uiteindelik is daar niemand van ons wat fisies vir altyd lewe nie. Daarom is die geheim van lewe om te soek na blywende waarde. So die diep hunkering na waarborg is eintlik 'n geestelike ankering. En ons moet vir mekaar sê blywende waarde lê eintlik net opgesluit in ons verhoudings. Ons verhouding met God want deur Jesus Christus se verzoening kan ek en jy die gawe van die ewige lewe ontvang en dit word deur Jesus se eie verzoening gewaarborg en die wonderlike is dat dit 'n gawe is wat God die Vader vir ons gee uit genade uit. Nie een van ons werk vir daardie genade, verdien daai genade nie. En daarom in ons verhouding met God 'n geweldige waarborg teen hierdie verganklikheid. Ons het ook die waarborg van ons ander verhoudings, ons huweliksverhoudings, ons ouer-kindverhoudings, ons familieverhoudings, ons vriendskapverhoudings. Dit het blywende waarde. Die groot groot voorreg is dat ons deur die Heilige Gees toegerus word met die vrug van die Gees en met sekere gawes juis om verhoudings te kan bou want wanneer ek en jy kyk na die vrug van die gees liefde vreugde vrede geduld vriendelikheid goedhartigheid getrouheid nederigheid selfbeheersing dan is hierdie vrug daar om verhoudings te bou en dan kan ek en jy betekenis in ons lewe sit deur te fokus op dit wat sal bly daar's 'n baie groot geestelike gevaar. En dit is dat ons in die Christendom kan dink dat ons godsdiens en ons goeie dade soos 'n belegging werk. Ek het al heel party mense gehoor wat sê as jy dit en dit en dit en dit en dit doen en jy doen dit reg, dan bou jy met goud. En dit is 'n baie baie groot gevaar want ons selfsugtige begeerte is om goud bymekaar te maak en dis niks anderste as ons sondige ou natuurbegeerte om fisiese goud in hierdie lewe bymekaar te maak as ek dit as 'n beeld kan gebruik. En nou kom sê Jesus jy moet besef jou skat wat staan vir die prioriteit in jou lewe, wat staan vir dit wat vir jou regtig belangrik is. Jou skat vorm eintlik die huis van jou hart. Want jou prioriteit rig jou op hierdie skat en naderens alles wat jy doen gerig op hierdie skat. En wanneer hierdie skat materiële wins is, dan klim daar 'n gevaarlike vyand uit wat ek en jy nie altyd self kan hanteer nie en dit is gierigheid. As Jesus in die bergrede vir ons baie duidelik sê, man as jou oog jou laat struikel, pluk hom uit, as jou hand jou laat struikel, kap hom af, as jou voet jou laat struikel, kap hom af, dan bedoel hy nie ons moet onsself fisies skend nie. Hy wil ons baie baie ernstig waarsku teen die gevaar van rykdom wat gierigheid in jou na vore laat kom en gierigheid kan ek vir jou eerlik voor die Here sê word nooit ooit bevredig nie. Jy gaan nooit genoeg hê nie. Jy gaan nooit tevrede wees met genoeg nie. Terwyl wanneer ek en jy God se teenwoordigheid in ons is, het En wanneer ons gerig is op God se teenwoordigheid, dan is dit vir ons genoeg. Daarom kan die psalmdigter in Psalm 131 sê ek is soos 'n klein kindjie tevrede wat op die skoot van my ouer klim. Ek is by God en dit is vir my genoeg. Jesus verduidelik verder dat bekommernis wat deur gierigheid baie keer aangehelp word dat bekommernis ons fokus verduister en wegvat van hierdie spoor van tevrede wees met genoeg. Nou in hierdie uitdagende tyd waarin ons lewe is ek en jy vol bekommernis. Ons werksgeleenthede het verminder. Ons kliëntebasis het gekrimp. Ons moet leer om met media te kommunikeer waar ons vroeër oogkontak gehad het. Ons begroting is dalk drasties gesny. Ons verloor dalk ons gesondheid en sekere liggaamsfunksies of ons verloor geliefdes wat vir ons baie baie belangrik was en daar's klomp hartseer, daar's klomp negatiewe emosies van ons en die lewe self voel net die moeite werd nie. Hierdie bekommernis en die bekommernis oor wat gaan ek eet en wat gaan ek aantrek, dit kan jou dryf weg van God af sodat jy nie meer floreer in God se teenwoordigheid. Jesus gebruik twee beelde, twee metafore van wat dit beteken om God totaal te vertrou. Hy gebruik die voorbeeld van voëls en van blomme. Voëls soek kos elke dag. Voëls versorg hulle kleintjies. Voëls bou neste. Maar Wanneer nou ons na hulle kyk en ons hulle vrolike sang hoor in die plante, dan lyk dit nie asof hulle bekommerd is nie. En hulle oorleef. Ja, selfs die huismossies en die gewone mossies wat so baie is, oorleef. Op allerlei maniere word kos vir hulle voorsien. En van hierdie voëls het die mooiste mooiste vere wat jy aan kan dink. Veral wanneer hulle mekaar die hof maak, word daar met hierdie groot pragt wat hulle aan het, hierdie kleure drag van hulle gepronk. Jesus sê kyk na die voëls. Julle Vader sorg vir hulle, vir elkeen van hulle. Jesus sê ook kom ons kyk na die blomme. Die blomme moet self oopgaan. Die wortels van die plante moet hierdie blomme laat vorm. Ja, maar daar's niks wat mooier is as 'n pragtige blom nie. Ek self is verskriklik lief vir orgidees en wanneer 'n orgidee blom, dan voel ek sommer net wow. Nou is ek naby aan die Here. Die woord leer vir ons baie duidelik God sal ons nooit verlaat en nooit in die steek laat nie Hebreërs 13 vers 5. Daarom kan ek en jy hom vertrou. Hy's 'n pa wat sy kinders baie baie baie goed ken. Hy weet presies wat ons nodig het. Hy sal deur sy onvoorwaardelike liefde en trou ons nooit in die steek laat So ek wil vra dat jou fokus nie sal wees op voorsiening, op materiële wins, op bymekaar maak. Want daar is nie waarborge in die sigbare ryk wat blywende waarde het nie. Die goud, die silwer, die beleggings, die dit, die dat wat ek en jy bymekaar maak, word deur die wet van entropie aangeval en dit sal nie standhou nie. As ons fokus net daarop is, dan is ek en jy nooit tevrede met genoeg nie. Nou God het vandag vir ons gegee. God het gesondheid vir ons gegee. God skep werksgeleentheid vir ons. God skep en voorsien vir ons en gee vir ons wat ons nodig het. Daarom kan ek en jy hom vertrou. Laat jou fokus wees op sy wil om anders te leef in die wêreld om die vryheid te kan beleef dat jy nie gebind is deur bekommernis dat jy nie gebind is deur materiële welfaart, dat jy nie gedryf word deur gierigheid en bekommernis nie, maar dat jy vry in die Here is om saam met hom die maksimum uit die lewe te kan geniet. Dan floreer ek en jy in die naam van die Here. Dankie dat jy hierdie reeks gevolg het. Dis drie moeilike voetspore om raak te trap. Maar ek wil jou uitdaag om die woord te vat en al hoe meer voetspore van Jesus te ontdek sodat ek en jy al hoe meer sy wil spontaan sal doen en as kinders van God gelukkig kan wees jouselfs ja, in moeilike omstandighede tevrede kan wees met genoegheid baie baie dankie dat jy by hierdie reeks ingeskakel het. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, daar waar ons nie loop net dra u ons. En u gee vir ons insig en u skep vir ons geleentheid. En u sorg vir ons met meer as wat ons kan bid of dink. Here, hoe sal ons ooit genoeg kan dankie sê vir dit wat ons deur die genade in Jesus Christus deelagtig geword het? Nee, ja, ons deel in u heerlikheid. Ons is deel van u kinders. Help ons om nie net ons fokus te rig op die sigbare rykdom nie. Help ons om nie net skatte hierso by die aarde bymekaar te maak nie. Help ons om te fokus op u hemel op verhoudings op tevredenheid met genoeg en vul ons so met u gees dat ons dit elke dag sal kan uitlewe ek bid dit in u naam amen Thank you.